大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享栏。我是牧场主人，吹显要牧师。这样，星星若没有行为，就是死的。我信，故我行。啊，今天第二十二讲，神要对你说什么？ 我怕你呀！你们中间的征战、斗殴是从哪里来的呢？不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？你们中间的征战、斗殴是从哪里来的呢？不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？ 我们的环境都充满着争吵、不满、吵架、摩擦、甚至是动手伤害。当然，也有一种是群殴。这一类是事可以说是我们处处在任何一个角落头，天天都发生。 我们自己也看得到，省职呢，可能我们也是其中的一份子。那或许就是你的家、你的邻居、你的社区、你的学校、你的同事之间啊，工作场合省职，有些时候是公共场合，是你也不认识的人。 哦，或者为了一件事，也可能会有这些不满、争吵，甚至打架，也可能。所以这好像是我们在人体里面就有一个呃，就是不服输、好斗的一种的性格。遇到一些事情是我们不满。 遇到一些事情不如我所愿，我们就会有这样的一个情绪上的啊表示啊，严重当然就是有这个暴躁的一些行为等等。那我们呃在这种事情的时候，可能真的是呃平时是斯斯文文的人。 啊，平时讲话柔柔生生的，但是在这种事情，啊，你会发觉到我们有按捺不住的一种情绪，啊，是争吵。当然，轻者就是吵架不满哦，啊，重者呢，严重的话，那就是为难，甚至是伤害的。今天我们的经文，你们中间的争战。 斗殴是从那里来的，不是从你们白体中战斗之私欲来的吗？经文是要针对谁？是针对这个世界上的人吗？针对那些还没有信主的人吗？哦，因为你们是这样的人，所以你们需要来信耶稣啊，进到教会去学习、更新、成长吗？不是啊，其实雅各书就是写的。 就是当时教会的情况，所以你们中间的是指什么呢？你们中间的其实就是指在教会里的那一群跟随耶稣基督的人，是就是信徒啊。按今天来说，当然就是叫做基督徒。哎，基督徒啊，他们就有这个征战、斗殴，还有战斗。 的私欲，这些都是在教会的，那真的是有一点觉得是很可悲的事情，因为教会我们可以说啊，高高在上啊，每个教会都挂着一个十字架，崇拜的地方也有一个十字架啊，所以我们基本上常常都说，呃，教会就是一个呃和睦。 呃，共处的地方，教会是一个是彼此相爱的地方，所以我们来到教会呢，我们理当呢，啊，给人家的感觉就是教会呢，哦，就是非常的温暖的地方，人们都是很和气的地方，但是这个经文所讲的中间的争战斗殴，其实就是在教会当中。 所以这些事情的发生的时候，真的是非常的可悲，也真的是羞辱主的名，也真的是亏欠上帝的荣耀。那我们不单单是说，哎，发生这些事情，其实它有一个后续的这个后果，不好的，那就是有一些人他不在这些事情的当中，他看了，哎呀，教会怎么会发生这种事情呢？他可能在当中呢，呃，不能接受。 啊，因为他认为教会应该相亲相爱，他可能因此也就离开教会，啊，到别的教会。严重当然他可能也离开信仰。那另外呢，一些人就是参与当中的人，哎，这些人参与当中啊，争争吵吵啦，啊，可能不是你死我活，所以不是你离就是我走，哈，所以总是就有一方要走，所以总是会有人离开。 然后，假如是说没有离开呢？哇，那我们就坚持到底。我怕你吗？我没有怕你。那我没有怕你怎么办呢？那那当然我不会孤军作战呐。当然还有一些人认同你、支持你，或者你也会去啊呃，在当中拉票啦，会在当中有这个呃呃这个呃去封门借胆呐。哇，结果这里一群，那里一群，啊，会不会呢？也其实曾经讲的。 很清楚啊，格林多教会里面有分门结党的，所以我们不要说哎，当时才会是这样，今天的教会没有这样啊。我们除非你就是要做鸵鸟了，自己自欺，不愿意承认教会的软弱。当然严重的话，哎，说是在对于教会认识知道的人呢，哦，你可知道啊？很多时候教会都有这个分裂的问题存在啊。当然是哎呀，我们教会不好了。 哦的事情不要去讲啊！为什么我们要讲教会自己的不好？其实有些时候，我们有些时候就是这样啊！明知道我们不好不对，我们又不敢拿来讲，我们把它遮盖起来，结果我们就认为哦，教会很好，信徒大家都很好。其实大家都是软弱啊！那当然这就变成一种理由跟借口。但是我想，我们的圣经既然呢？ 在呃，这个保罗所写的哥林多教会也讲得清清楚楚，都讲了出来。然后雅各书也是清清楚楚讲到教会的问题，讲出来。所以我在这边分享，我也一样的啊，必须要讲。有些时候，这个讲是给我们一个警惕啊、反省的一个空间。所以，你会发觉到，不单单是我们有这个问题，然后我们也。 因此而影响到信徒，影响到教会。但更吊诡的是什么？更吊诡的是，我们会认为信徒不冷不热，信徒没有成长啊！大家的灵命，呃，各有千秋啊，各有不一样。所以有些时候，我们还比较能够去接纳信徒啊他们的软弱，那我们说他们不完美，对不对？ 但是那严重掉轨的事，有些时候发生这些事情哈，啊，是在教会的这些呃领导层、领袖们，因为他们是领袖，他们是领导，他们是负责一些事工的人。那甚至严重的话，那就是连这些权职的人也牵扯在里面。 争争吵吵，分门结党，啊，真的是很吊诡哈！因为讲的是一套，做的也是一套啊。平时没事的时候，总是讲的大家要相亲相爱，但是当人家踩到你尾巴的时候，你就好像那只猫这样跳了起来，立刻就反击。哎呀，真的是祈求主怜悯着我们。 这是最大而使到教会失去见证，啊，使教会没有荣耀的，其实就是这一环。那我们很清楚的看到，诶，为什么教会有这些事情发生呢？那在当中是有两个问号，到底它的答案在问这些东西是从哪里来？其实圣经很清楚，没有什么困难的，直接告诉我们。 其实就是从我们白体中的一个战斗之私欲而来。那人有七情六欲，所以我们有这个欲望里的时候呢，这个欲里面呢，其实有一个战斗之欲。为什么呢？那就是说我们呢，就是非常的好动，我们好啊好斗啊好斗啊好斗，喜欢跟人家争面子啊，不服输啦。 不礼让啦，啊，很多时候就是要在当中真的啊你死我活，总之就是要打败你，啊胜过你，呃伤你的自尊，给你难过，啊然后呢自己啊有光彩得胜，啊这都是圣经所说的一种战斗之势欲就。 有一点好像啊，一些动物性这样，老虎啦、狮子啦，放它们在一起，它们就是要战斗的。所以我们就好像是老虎、狮子那种战斗的精神啊，就在我们啊基督徒里面的一个私欲里面。所以呢，我们就会有在教会有。 征战、斗殴、战斗，啊，白话来说就是吵架啦，啊，打架啦，不满啦，攻击啦，伤害啦，啊，等等，就在教会里面，我们祈求主，这是羞辱上帝的名字，以及魔鬼撒旦在背后呢失笑着我们。 我们祈求主怜悯，这是神今天对你说的话。我们一起祷告。天父上帝教会原本就应该是一个和睦共处、彼此相爱之处，但是很可惜，因为很多时候我们不愿意放下我们的老我，我们不愿意去对付我们里面的这个战斗的私欲，好好的去学习成长，完完全全放下我们的面子。 放下我们不服输的一个精神，而很多时候呢，我们就在当中与人来往相处的时候，很多时候我们战斗的精神我们战斗的私欲就显露无疑，而因此也带来了许许多多与人的摩擦，失去见证，亏欠上帝。我们祈求主，你是怜悯着我们，提醒着我们，让我们真的是。 愿意破絮谦卑的来去改正自己，我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力，请转发。 爱心支持，欢迎你也在评论区写几个字，作为给我鼓励，在祝你彼此交流。再见，上帝爱你，祝福你。